是北京的虎跃堂，他们开了六家店。我们合作了五年，我就天天跪在这儿，我就是这儿的守护者。哎，老刘，你换条裤子吧，就这条裤子，其他裤子没带。哦，你跟你那袜子就这么穿着就干了？行，没问题，我觉得颜值在这里边。哎呦我的妈！ <laughs> 胡勇，虎跃堂的金牌教练，而且是 ONE FC 中国区的主力选手，也是我们 h p w 的欧式泰拳的认证教练。我们来见证一下他的力量啊。 这把阿丽选一个，谢放选一个，你选一个，你选什么颜色？我选这个。OK，你们仨里边，你估计谁先把把打穿？谁的力量大？我不知道。酒量的话，我一个人可以放到他两。 w b c 亚洲区金腰带董超群啊，非常棒！我们把把放在护腿堂一周，一周后我们看效果。哎，这护腿不错，来拿来我看一下。这护腿样品啊，大货还没出呢，来看看。我看一下，哎呦喂，还不错啊！韩老师，我走了。在客，不是你，老刘别走，样品就一个。